Мем-меморич на стене висит. Мем-меморич на стене завис. мем на кроватью повис. мем Мемович каждую ночь смешит. Он висит, меня не напрягает, наоборот, смешит, и я его люблю. Ветер дергает а я всех скоро убью. на стене висит, Мемимович на стене завис, Мемимович над кроватью повис, Мемимович каждую ночь смешит, Мемимович на стене висит. белую ночь смешит. Мем